Qualcosa di nuovo sta arrivando. Coinvolge tutti, nessuno è escluso. Le spiagge si svuotano. Sembra ci sia meno voglia di partire. È Movement e cambierà la tua estate. Attori straordinari, film eccezionali e il cinema sarà ancora il luogo in cui emozionarsi e condividere le passioni. Movement. Al cinema. Tutto l'anno.